Marian, estás, adentro. A ver, Chang, por favor. Corta, dale, a ver. Espera. Esto es 50 Chusau. Este año se cumplen 50 años del primer contingente coreano que llegó acá a la Argentina. No podría decir la inmigración porque esto fue llegando. Argentina, fútbol. asado vino. ¿Qué más quiere? Bravo, bravo. Una vez que comés el asado con palito, ah, te olvidás del tenedor. Van a volver a Corea después de 48 años. 48 años. No. 48 años. Que vivo acá. Sí. Y no volví nunca. Y sí, me parece que voy a llorar mucho, además. Sí. Tengo, ganas. De... 50 No, esto me... ¡A la mano la ¡A la mano!

고기 수석 대박 대박 네. 50년의 추석 축하드립니다 응? 50년의 추석 응.